Cześć, ja jestem Janusz, dzisiaj jest 11 kwietnia i zaczął kwitnąć mniszek lekarski. Pierwszy dzień. Dla wielu jest to pierwszy pożytek, z którego będą mieli miód. Powoli się otwierają. Tu widać że noc była mroźna i pospadywały pierwsze płatki. Tak, noc była zimna. Trochę mogło przymrozić. Tak jak powiedziałem, jest 11 kwietnia pierwszy dzień kwitnienia mniszka lekarskiego. Taka ciekawostka z mniszka lekarskiego. No, prawdopodobnie wszyscy to wiedzą, ale właśnie z kwiatostanów robi się syrop na kaszel, na przeziębienie. On jest napotny. Po jednym, dwóch dniach i człowiek jest zdrowy. Warto sobie pozbierać kwiatostany jak już będzie ich więcej i sobie zrobić syrop na zimę. Ja korzystam, polecam wszystkim. Druga ciekawostka z korzenia mniszka lekarskiego robi się nalewkę bądź w jakiś inny sposób ściera się i działa on przeciwrakowo. Tak więc warto sobie poszukać w internecie przepisów. Jeżeli kogoś by spotkała ta straszna choroba, to zawsze można się wspomóc naszymi polskimi działami. Myślę, że warto teraz zrobiłem zooma bardzo ładnie to wygląda w środku idziemy dalej poszukamy jakichś pszczółek na mniszku zobaczymy co się będzie działo tutaj mam jednego pomocnika do wyszukiwania nazywa się Martynka i drugi pomocnik, czołgista. Kubuś. Idziemy dalej szukać. Dzięki waszym wpisom dowiedziałem się, że to jest klon dzięki Wam za te wpisy, bo no, nie wiedziałem co to jest za drzewo. Na poprzednim filmiku pszczoły bardzo je obsiadywały i zbierały sobie z niego co tam chciały. W całym kraju kwitnie teraz mirabelka, tak zwana mirabelka. po dzisiejszej, wczorajszej nocy yy, bardzo zmarzła i wszędzie widać wszędzie widać, że nawet pszczoły nie zdążyły sobie porządnie oblecieć jej a już tu wszędzie wszędzie opaduje pełno ich tu widać jeszcze pyłek jest na nich myślę, że spokojnie jeszcze kilka dni by wytrwały a idzie teraz pogoda straszna bardzo zimno w nocy nawet mogą być przymrozki i to wszystko spowoduje że te pszczoły po prostu nic z tej mirabelki nie zbiorą niestety Całe szczęście mniszek się otwiera. Jedynie z niego będą pobierały sobie nektar i pyłek. Chodźmy. Zmianę pogody. Powoli zaczyna deszcz kropić, a my już kończymy. Na tle widać drzewa akacji. A tutaj mamy jeszcze lipę. pogoda idzie straszna. Nic tylko siedzieć w domu teraz. Pozdrawiam, Birojal.